Όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικέ είναι οι ορμόνε για τη λειτουργία του οργανισμού μα. Τι συμβαίνει όμω όταν την θέση του κλέβουν οι τοξικέ χημικέ ουσίε, οι κακέ χημικέ ουσίε, οι οποίε βρίσκονται μέσα στο πιάτο μα, στο σπίτι μα ή ακόμα και στο πιο ακριβό άρωμά μα. BPA PCDDs και τα PCBs μπορεί να είναι αρχικά τα οποία μπορεί να μην μας θυμίζουν κάτι, ίσως και το παραμικρό να μην μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς σημαίνουν. Αν όμως αυτές τις λέξεις αντικαταστήσουμε με τις διοξίνες ή τη δυσφενόλη α ή τα πολυχλωριωμένα διφενήλια, κάτι μας έρχεται στο νου. Μάλιστα, το πιο πιθανό είναι να έχουμε ακούσει και σε συνδυασμό τον όρο ενδοκρινικοί διαταράκτες. Μιμούνται λοιπόν τις ορμόνες και παίρνουν πολλές φορές τη θέση τους, τη λειτουργία τους και τελικά καταλαμβάνουν τους υποδοχείς των κυτάρων όπου και δεσμεύονται. Η επαφή μαζί τους είναι αναπόφευκτη και εισέρχονται στον οργανισμό μας από κάθε δυνατή οδό. Από τροφή, από νερό, από αέρα, από έδαφος και από την ίδια μας τη μητέρα. προκαλώντας ένα ουσιαστικά ορμονικό χάος. Επηρεάζουν τόσο τους άντρε όσο και τις γυναίκες στον ίδιο βαθμό. Ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία υποψιάζεται ότι ενοχοποιούνται και την εμφάνιση καρκίνων που συσχετίζονται με τι ορμόνε, όπω είναι ο καρκίνο του μαστού, των όρχεων και φαίνεται επίση πολύ πιθανό να επηρεάζουν τη γονιμότητα αλλά και την ποιότητα του σπέρματο. Υπάρχουν όρια ασφαλεία. Το ιδανικό θα ήταν να μην υπάρχουν συγκεκριμένε χημικέ ενώσει καθόλου. Όμω κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, γιατί χρησιμοποιούνται σε πολλά προϊόντα καθημερινή χρήση. Η πιο μεγάλη κατηγορία λοιπόν χημικών ενώσεων που μπορεί να δράσουν σαν ενδοκρινικοί διαταράκτε είναι τα πλαστικά, οι δυσφενόλοι Α και οι πλαστικοποιητέ, όπω είναι οι θαλικέ ενώσει. Η BPA χρησιμοποιείται στη βιομηχανία των πλαστικών από 50 περίπου χρόνια και συμβάλλει στην παραγωγή διαφανού και σκληρού πλαστικού. Χρησιμοποιήθηκε σε πλαστικά μπιμπερό, πλαστικά μπουκάλια νερού, CDs, DVDs, ιατρικέ και οδοντιατρικέ συσκευέ, φακού επαφή, οικιακέ συσκευέ και σχεδόν σε όλα τα κουτιά των αναψυκτικών. Οι γυναίκε τίθενται σε κινδύνου από πλαστικά σε πολλά διαφορετικά μέρη του κόσμου. Περίπου 30% όσων εργάζονται στη βιομηχανία πλαστικών παγκοσμίω είναι γυναίκε. Τα γυναικεία προϊόντα υγιεινής μπορεί επίσης να είναι προβληματικά. Η αναλογία του πλαστικού στα ταμπών είναι έως και 6% και οι σερβιέτες αποτελούνται έως και κατά 90% από πλαστικά που έχουν ως βάση το αργό πετρέλαιο. Εναλλακτικέ λύσει θα ήταν τα πλενόμενα, επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα ή τα επαναχρησιμοποιήσιμα κύπελα εμίνου ίσως. Δυστυχώς όμως σε φτωχότερε περιοχές του κόσμου γυναίκες δεν έχουν τη δυνατότητα οικονομικά να ανταπεξέλθουν και να προμηθευτούν τέτοια προϊόντα υγιεινή, τα οποία δεν θα ήταν βλαβερά για την υγεία του.